Bonjour tout le monde. Je m'appelle Clotet Tienou, je suis fondateur de WebDev Foundation. Alors, le but de cette vidéo est de vous raconter mon histoire avec l'organisation. Tout commence euh, quand je quand j'abandonne l'université en fait dans les années 2002, oui 2002, pour, parce que je n'avais pas, je pas suffisamment de moyens pour continuer et pour poursuivre mes études. Alors, euh, je, travaille en même temps euh, en faisant l'université et je me suis dit, euh, voilà, je dois arrêter les études pour essayer de, de, faire une formation qui pouvait me donner euh, une qualification professionnelle et qui pourrait me permettre plus tard de, de travailler mon propre agent et de voir comment revenir à l'école. Alors entre 2003 et 2004, je me retrouve donc en train de faire une formation en maintenance informatique. C'était très cher à l'époque. Chose curieuse, ce n'est plus trop cher aujourd'hui parce que avec l'avènement de l'Internet, tout est facilité. Euh, néanmoins, j'ai eu à, recueillir ou à, prendre cette formation, à suivre cette formation, euh, qui plus tard me permettra de me poser des questions, de me poser des questions sur moi-même, de me poser des questions sur, sur la jeunesse africaine, sur la jeunesse camerounaise et sur la jeunesse de l'Ouest Cameroun en particulier, d'où je suis natif. Et alors je me disais, je me posais cette question de savoir si je rencontrais ces difficultés, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, d'autres jeunes, euh, quelque part dans le Cameroun ou en Afrique, qui rencontreraient les mêmes difficultés d'accéder à l'éducation de leurs rêves comme moi Parce que déjà quand j'étais petit, je rêvais d'être médecin. Après, je rêvais d'être un général de l'armée de l'air, puis je rêvais d'être commissaire. Et tout d'un coup, mes rêves se sont arrêtés comme ça et, je, tenais, j'avais pour obligation de revenir un peu à la réalité. Et voilà, je me posais cette question. Et ayant fini fraîchement ma formation en maintenance informatique, je me demandais donc qu'est-ce que je peux faire pour euh, pouvoir aider les autres jeunes euh, de mon âge ou de ma génération, euh, appelée génération perdue, à s'en sortir ou à apprendre autrement les choses. C'est comme ça que dès 2004, euh, je posais les premiers jalons pour, pour, développer cette organisation. Et en 2006, j'écrivais le premier projet qui est en train de se réaliser actuellement même, qui s'appelle Madiba Cameroun. En 2004-2005, je le baptisais informatique sociale. Le but était de regrouper des jeunes étudiants ou travailleurs volontaires pendant les vacances scolaires et d'aller dans un village en fait et transmettre le savoir-faire informatique et plus tard, la santé s'ajoutait dans mes idées et plus tard, la langue en fait. Parce que dans ma volonté de travailler pour le bien des communautés, je découvre que je dois me frotter au monde extérieur. Et en me frottant au monde extérieur, je me rends compte que j'ai besoin de l'anglais. Et ayant fui l'anglais tout le temps quand <laughs> j'étais au lycée, je me suis rendu compte que c'était un outil indispensable pour moi pour pouvoir communiquer efficacement avec ceux qui venaient. Donc, je l'ai ajouté comme composant dans le projet. La chance que j'ai eue, c'est qu'en 2008, finalement, je décide de, légaliser tout ce concept en une association qui devient WebDev Foundation le 8 octobre 2008. Et plus tard, ça a tardé, hein, trois ans, trois ans pour, le début des projets. Et nous, commençons le premier, nous commencions le premier projet pardon, ici à Bangwa en 2011. Euh, ce projet qui s'appelle aujourd'hui Madiba Cameroun euh, et qui a sa septième édition qui s'appelait à l'époque Summer, Project, Summer Cameroon Project. Alors, le but de ce projet est juste le renforcement des capacités des, des personnes en zone rurale dans plusieurs domaines. Donc, nous faisons éducation pour renforcer les capacités, comme je disais tantôt, mais aussi nous nous intéressons aux autres problèmes sociaux, aux autres problèmes que la communauté peut avoir, notamment par exemple aux problèmes de santé. Nous travaillons depuis 2011 et je dis merci par cette vidéo à, euh, au personnel administratif et au personnel de gestion de l'hôpital Bangwa qui ont su nous accompagner et nous donner la possibilité de vivre dans ce magnifique, euh, dans ce magnifique environnement qui, chaque fois que nous rentrons des cours, nous donne la paix dans l'esprit et nous permet de mieux nous concentrer et de mieux réfléchir pour les projets futurs. Donc aussi le collège évangélique parce que c'est un collège où moi j'ai fréquenté, j'ai eu mon BPC à l'époque. Et quand je suis revenu avec le projet, euh, les principales qui se sont succédés euh, nous ont accordé leur soutien et je tiens à, les remercier parce que sans ce genre de soutien, nous n'aurons pas pu euh, réaliser ce projet. Je tiens aussi à remercier Sa Majesté, le chef ou le roi, euh, des Bangwa pour son soutien euh, euh, incontestable et surtout pour la brillante idée que nous avons eue de lui la dernière fois, qui était pour l'activité Surprise to My Mom, que, que, nous avons fait et que nous allons l'intégrer désormais dans les prochaines éditions du, du, projet comme activité phare. Et cette activité est simple. Dans un village, nous travaillons, il y a des mamans qui ne peuvent plus subvenir à certains besoins par elle-même, qu'est-ce que nous faisons Nous choisissons une maman. Des gens peuvent nous demander euh, d'aider une maman, une de leurs mamans ou une maman voisine. Nous décidons tous, nous les participants du projet et euh, nous les volontaires du projet et les participants, dont nos élèves, et aussi ceux de la communauté qui peuvent prendre l'idée et comprendre que c'est une idée qui, qui peut changer la vie d'une personne. Nous décidons d'une journée où nous allons chez une maman, la surprendre en fait. Ça c'est l'idée. En puisant de l'eau, en lui faisant des réserves d'eau, une réserve d'eau, en allant au champ par exemple l'aider pour arracher les arrachés, ou casser le maïs, ou en lui portant du bois qui va l'aider plus tard dans le chauffage et dans beaucoup d'autres activités culinaires et domestiques. Donc, à côté de ce projet Madiba, il y a beaucoup d'autres projets comme euh, Every Child is Ours, qui est un projet de renforcement des capacités, cette fois-ci des orphelins et des enfants dans les écoles où les, où les enfants viennent des familles les plus défavorisées, que nous avons commencé en 2013, c'est-à-dire trois ans après le projet Madiba. Nous avons aussi un, un ensemble de projets euh, que, je, que je présenterai dans une, autre, dans une autre vidéo. Mais juste pour vous dire que euh, Foundation aujourd'hui, c'est l'histoire de ma vie en fait. C'est l'histoire de ma vie. J'essaye euh, à travers cette organisation, la mobilisation que je fais autour de moi, les jeunes qui me rejoignent du Cameroun, du monde entier qui me rejoignent dans ce projet, c'est parce que je leur vends cette histoire comme une histoire qui me tient au cœur, qui me tient à cœur, pardon. Et ils ne, me rejoignent pas tant parce que j'ai euh, l'art de, les convaincre ou bien je développe cette aptitude de, de bon vendeur, mais juste parce qu'ils vivent l'histoire et ils sentent que si ce n'est pas eux les concernés, il y a certainement une personne autour autour d'eux qui, qui soit concernée par la chose de l'éducation, qui soit concernée par la chose euh, euh, d'affronter ses problèmes, d'affronter ses peurs, de voir l'avenir quelque chose de bien et non quelque chose de mal, de transformer les problèmes en opportunités et de transformer les obstacles en, solutions. Euh, voilà, je vous invite de consulter notre page notre site web, pardon, webdevfoundation.org et de nous poser toutes les questions. Nous répondons euh, sous les 24 heures. et, voilà, bienvenue au Cameroun, bienvenue au monde entier parce que désormais nous sommes citoyens du monde. Ciao